今天跟强哥来来这里钓鱼，因为这里全部是鲈鱼，待会儿钓点鱼回去我们清蒸，然后再烧一点，因为我女儿也比较喜欢吃鲈鱼。这样子甩出去，什么情况？ <laughs> 这个刚才失败了，重新来一次。 第三次，好像钓到什么了哎，这什么？我们还是爱护环境一点，这个塑料袋尽量不要往这里面丢。你站远一点，等一下我这个钩子勾到你。这个鱼它怎么不咬我的饵呢？ 哎，上鱼了！钓到尾巴！我第一次钓鱼，这样子钓到尾巴。 挺好钓的。 <laughs> 这我钓的第一条鱼啊！哦，钓起了，钓起了。 这都是我们今天钓的，看一下。 我着在吃饭 关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。